طيب ماذا سندرس؟ Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa. salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok nabi eh, sosok, sosok manusia yang termulia sepanjang masa beserta para sahabatnya yang senantiasa menemani beliau dan menjadi teman yang setia. Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka kajian pada kesempatan yang berbahagia kali ini dengan sebuah muqaddimah yang kita semua kenal yaitu dengan muqaddimah yang dinamakan dengan khutbatul hajah yang berisi tentang pujian dan pujian kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian beliau bertanya kepada antum semua yang hadir pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita kaji pada pada saat ini? نعم ماذا سندرس؟ Apa yang akan kita pelajari? الأصول الثلاثة نعم Yaitu kitab usul thalatha. طيب الأصول الثلاثة <clears throat> هذا في أي علم؟ Kitab usul thalatha ini dalam bidang ilmu apa? علم ماذا؟ Berkaitan satu saja yang menjawab. أي اللي Yang menjawab angkat tangan. نعم علم التوحيد تمام Ya. لماذا ندرس التوحيد؟ Ya. Kitab usul thalatha berkaitan dengan bidang ilmu tauhid. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus mempelajari tauhid? ها لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ نحن موحدين Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Bukankah kita semua ahli tauhid? لماذا ندرس التوحيد؟ <clears throat> لأننا خلقنا لنوحد الله Yang pertama, kita mempelajari tauhid karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya semata. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah apapun kecuali kita mentauhidkannya. لا يدخل الجنة إلا موحد Yang ketiga, tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali ahli tauhid. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام Alasan yang keempat, karena tauhid merupakan intisari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. حتى لا نقع في الشرك Alasan yang selanjutnya, kita mempelajari tauhid agar kita tidak terjatuh dalam jurang kesyirikan. ثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي عندما تمشي في الشارع ممكن يسألك إنسان يقول أنت موحد Ya. Boleh jadi di luar sana akan ada orang yang bertanya kepada kita, apakah Anda sudah yakin bahwa Anda adalah ahli tauhid? Aish taqul. Apa jawaban kita? Taqul na'am, ana muwahhid. Pastinya kita akan menjawab, ya, saya bertauhid kepada Allah. Yaqul bayan li at-tauhid. Dia pasti akan bertanya kembali. Kalau begitu jelaskan kepada saya apa itu arti tauhid. Idza qult ana la adri ma huwa at-tauhid, yaqul anta kadhib. Bila jawabannya Anda mata qul annak Bila jawabannya saya tidak mengetahui apa itu arti tauhid, maka persaksian kita adalah persaksian dusta ketika kita mengklaim bahwa diri kita adalah ahli tauhid. ثم قد يسألك يقول أنت مشرك Dari sisi yang lain, boleh jadi di luar sana ada juga yang bertanya, apakah Anda termasuk dari orang yang berbuat kesyirikan? تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك ya. kita pasti akan menolaknya dari diri kita kita mengatakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan aku bukan seorang yang menyekutukan Allah yaqul tayyib bayyin li ma hadha asy-syirk alladhi harrama Allah 'alaik wa tatabarra' min hadha asy-syirk baik ya kalau begitu jelaskan kepada saya apa itu arti dari kesyirikan ya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan juga Anda berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. يقول لك كيف يحرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك اعظم من تحريم كل محرم وانت لا تعرفه ولعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري عنه. Jika Anda tidak mengetahui apa itu definisi kesyirikan, makna dan hakikat kesyirikan, boleh jadi Anda akan terjatuh dalam jurang kesyirikan sementara Anda tidak sadar. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahui arti kesyirikan sementara kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اذا هذا السؤال الاول مهم لماذا ندرس التوحيد Maka ini adalah pertanyaan yang pertama merupakan pelajaran penting bagi kita. Kenapa kita harus mempelajari tauhid? اترك الكتاب يا شيخ اترك الاوراق هذه Beliau meminta uh, kita semuanya fokus dengan apa yang disampaikan oleh Syekh. Adapun menulis mungkin nanti setelah kajian dan juga ada sudah ada kitabnya beliau ya. Jadi uh, usahakan di sini kita berusaha untuk fokus. Barakallahu fikum. لماذا ندرس التوحيد Ya. Kenapa kita harus mempelajari tauhid? السؤال الثاني Sekarang kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua. لماذا ندرس هذا الكتاب ثلاثة أصول Apa alasan kita mempelajari kitab ini yaitu kitab Thalathatul Usul, tiga landasan utama atau tiga prinsip dasar Islam. لأن لأننا طلاب الطالب لابد يرجع إلى العلماء الربانيين في دراسة الكتب أي كتاب ندرس أي فن ندرس قال أول شيء لابد تتعلم التوحيد ولابد تتعلم في التوحيد هذا الكتاب نعم Ya. Karena status kita semua adalah para penuntut ilmu dan di antara etika para penuntut ilmu adalah mengikuti arahan para ulama dalam mempelajari suatu kitab. Ketika kita bertanya kepada mereka, kitab apa yang harus kita pelajari dalam permasalahan tauhid? Mereka menjawab yang pertama harus dipelajari adalah kitab usul salasah, yaitu kitab tiga prinsip dasar Islam. نعم والطالب لابد يرجع إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه ما تطلب العلم على ما تريد لابد ترجع إلى العلماء في طلب العلم أي كتب أدرس أي كتاب أقدم وهكذا Ya. Alasan yang kedua, ya, kita harus mengikuti metode para ulama dalam menuntut ilmu. Kenapa? Tujuannya adalah agar kita mencapai kepada batasan dan tingkatan yang telah dicapai oleh para ulama. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu pemula, ya, dia berhak memilih dan memilah untuk membaca kitab apapun tanpa ada arahan para ulama. Karena dia akan lebih dekat dari kerugian daripada keuntungan. السؤال الثالث ما هي الاصول الثلاثه باختصار؟ Soal yang kedua, apa itu usul thalatha secara ringkas? هي اسئله القبر. Secara ringkas, kitab usul thalathah atau tiga prinsip dasar Islam itu adalah tiga pertanyaan yang akan dipertanyakan di alam kubur. يا شيخ تكلم بالله تعال وخر عنها انت نعم جاء النبر الغد تفضل ما هي الفائده التي نجنيها من دراستنا للاصول الثلاثه Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa faedah yang kita bisa petik ketika kita mempelajari kitab dan matan usul salatah? الفائدة التي نجنيها من دراستنا للاصول الثلاثة أننا لو تعلمنا الأصول الثلاثة وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر نعم maka jawabannya apabila kita mempelajari kitab usul salata mengetahuinya dengan baik dan mengamalkannya kemudian kita berdakwah dengan isi dan kandungan kitab usul salasa dan juga bersabar di atas ilmu amal dan dakwah selama di dunia maka sebagai balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Naam. Al-kitab hadha al-matan hadha yahtawi ala aqsam khamsa. Ya. Buku ini kalau seandainya kita bagi secara global ya, secara umum itu terbagi menjadi lima bagian. Naam. Al-qism al-awwal al-masail al-arba. Ya. Bagian yang pertama adalah empat permasalahan penting. Al-qism al-thani al-masail al-thalatha atau anwa' at-tauhid al-thalatha. Bagian yang ketiga, bagian yang kedua adalah tiga macam tauhid. Al-thalith limadha nadrus at-tauhid? Ya. Bagian yang ketiga merupakan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan mengapa kita harus mempelajari tauhid. Al-rabi' syarh as'ilat al-qabr al-thalatha. Bagian yang keempat yaitu berkaitan dengan penjelasan terhadap tiga prinsip dasar Islam. Al-khamis khatimat al-kitab. Adapun bagian yang kelima adalah penutup dari dari buku ini. Masail arba' empat permasalahan penting. Ah. آه، انواع التوحيد الثلاثه tiga macam tauhid, لماذا ندرس التوحيد jawaban dari pertanyaan mengapa kita harus mempelajari tauhid, شرح اسئله القبر penjabaran dan penjelasan tentang tiga pertanyaan yang ada di alam kubur, الخاتمه kemudian penutupan. قل لي هذا اعطينا كتاب عنده هذا ان شاء الله اعطينا كتاب Bukunya katanya, هات buku beliau. ايوه جزاك الله خير خلي عندك نعم الاول المسائل الاربع Ya. نعم Bagian yang pertama, empat permasalahan penting. المسائل الاربع سوره العصر Empat permasalahan penting ini merupakan intisari dari surat Al-Asr. سوره العصر فيها مسائل اربع Di dalam surat Al-Asr terkandung empat permasalahan yang mulia. لابد awalan min al-ilm. Yang pertama, kita harus berilmu. Idza ta'allamna labud na'mal bi hadha al-ilm. Setelah kita beramal. Setelah kita berilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ta'allamna wa 'amilna labud an nad'u ila hadha alladhi ta'allamna wa 'amilna bihi. Setelah kita belajar dan beramal akan ilmu yang kita pelajari, kita harus berdakwah ya, mendakwahkan ilmu yang kita yang kita peroleh. تعلمنا وعملنا ودعونا لابد نصبر اولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوه Ya. Kemudian yang keempat, setelah kita belajar, beramal dan juga berdakwah, ya, kita harus bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal dan juga harus bersabar dalam berdakwah. اذا صنعنا هذا في الدنيا باذن الله نجيب عن اسئله القبر Kalau kita lakukan, ya, kita berusaha untuk mengerjakan empat permasalahan penting ini selama di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita untuk menjawab tiga pertanyaan di alam kubur. ما الدليل على هذه المسائل الاربع سوره العصر Apa dalil yang menerangkan akan empat permasalahan penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim? Dalilnya kata beliau adalah surat Al-Asr. نعم الثاني القسم الثاني من هذا الكتاب ما هو التوحيد Bagian yang kedua dari buku ini ya adalah jawaban dari sebuah pertanyaan apa itu arti dari tauhid? التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات Tauhid definisinya secara syar'i adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang merupakan kekhususan Allah, baik itu yang berkaitan dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah. نعم اذا افراد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه Ya. Dengan kata lain, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam tauhid. الاول توحيد الربوبيه ما هو Ya. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa artinya? هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به افراد الله سبحانه وتعالى بافعاله او افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير نعم Arti dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jal. Dengan kata lain, tauhid rububiyah juga bisa dikatakan yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan penciptaan, pengaturan dan juga kepemilikan alam semesta. الثاني توحيد الالوهيه او توحيد العباده Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah dan juga dinamakan dengan tauhid ibadah. هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده لا نعبد الا الله Artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, di mana setiap muslim tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. قل له هذا اعطينا جوال عبد العزيز Nah, Pak, yang pegang HP boleh آه تعال تعال تعال تعال pinjam HP-nya, Pak. اعطينا جوال Boleh pinjam HP-nya sebentar? Jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikan. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah atau bi af'alil ibad. Ya. Naam. Eh, beliau mengulangi tentang definisi tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal perbuatan ajilis, ajilis, ya. yang bernilai ibadah dari seorang hamba agar tidak ditujukan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. الثالث توحيد الاسماء والصفات Ya. Adapun tauhid yang ketiga adalah tauhid yang berkaitan dengan mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم Ya. Arti dari tauhid asma wa sifat ya, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. لابد نثبت كل ما اثبت الله لنفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم Kita harus menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Naam. Ulabud annana nunazzih Allah subhanahu wa ta'ala an mumathalah al-khalq. Ya. Dengan catatan kita harus mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Naam. Idzan hadhihi anwa' at-tauhid ats-tsalatsa. Kalau begitu ya, intinya bahwa beliau telah menjelaskan tiga macam tauhid. Naam. As'ilat al-qabr. Bagian yang setelahnya yaitu bagian yang ketiga tus'al fil qabr amada adalah penjelasan tentang tiga pertanyaan di alam kubur. Di alam kubur kita akan ditanya tentang apa? Naam. Man ya'al? Siapa yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Tus'al fil qabr amada kita akan ditanya di alam kubur kita tentang apa? Apa saja pertanyaan yang ada di alam kubur? لا لا لا هكذا Satu-satu yang menjawab, angkat tangan. نعم السؤال الأول Siapa Tuhan? Merabbuk. من ربك Ya. تمام إذا سألك إنسان وقال من ربك إيش تقول ya. Kalau ada yang bertanya kepada antum, ya siapa Tuhanmu apa jawabannya Taqur Rabbi Allah ya jawabannya adalah bahwa Tuhanku adalah Allah Rabbi Allah alladhi rabbani rabbani ay khalaqani wa razaqani ya. yaitu Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menterbiahku. Arti dari terbiah di sini adalah telah menciptakanku dan telah memberikan aku rizki. اترك هذا التليفون يا شيخ يا شيخ بعضهم ياتي متاخر sebagian dari kita datang terlambat هو متاخر وياتي يشوش يصور يتكلم السلام عليكم كيف الحال ماذا اخذنا وكذا يعني لا يكفي انه متاخر يسلم ويجلس setelah datang terlambat قربوا علينا شويه بالله يا شيخ kita buat masalah <laughs> يعني هذا مجلس Kita علم ganggu orang-orang yang lain. Assalamualaikum, apa kabar dan lain sebagainya. Apakah tidak cukup قرب قرب terlambat itu sudah menjadi eh, eh, ciri yang kurang dari seorang penuntut ilmu? Kata beliau seperti itu. يعني مجلس علم لا يصح أن يكون فيه كلام وتصوير ولعب بالهاتف نريد ساعة واحدة وننتهي بعدين ماذا نصنع Nah, نعم kata beliau, majelis ilmu itu harus dihindarkan dari eh, banyaknya obrolan, ya, sibuk dengan gadget, ya. karena kita hanya duduk untuk satu jam saja. Setelah itu bebas, kita boleh melakukan apapun selama dalam batasan yang diperbolehkan tentunya. إذا السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك إذا كنت لا تعمل بهذا في الدنيا ما تستطيع تجيب يوم القيامة آه، في القبر <coughs> نعم Ya. Pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan di alam kubur adalah pertanyaan atau soal yang berkaitan dengan siapa Tuhan kita. Apabila ya, kita tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah nabinya, maka kita tidak akan bisa menjawabnya di hari kubur nanti. نعم إذا كنت نسأل العافية السلامة في الدنيا تعبد غير الله إذا ما يمكن أن تقول ربي الله نعم Kalau ada seseorang ya di dunia ini dia beribadah, menunjukkan ibadahnya, memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Ketika dia ditanya di alam kubur, tidak mungkin dia bisa menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah. Karena selama di dunia dia beribadah kepada selain selain Allah. واذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب هو الذي خلق ورزق وانزل الكتب وارسل الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام لا بد يعبد وحده لا شريك له نعم Apabila Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan, dia yang memberikan rizki, dia yang menurunkan kitab-kitab dari langit dan dia juga yang mengutus para utusan-utusan yang mulia. Kalau begitu, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. نعم كل من صرف عباء ولو عباده واحده لغير الله فهو مشرك كافر Ya. Siapapun yang memberikan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah, maka dia divonis sebagai ahli syirik dan terjatuh di dalam kekufuran. نحن هذا هاتفك مشغلنا وانت هناك ومشغلنا وانت هنا الله المستعان HP-nya katanya menyibukkan kita pas di sana, di sini juga sibuk. <laughs> انا لله وانا اليه راجعون الحكم على الاشخاص فلان كافر فلان مبتدع فلان ضال فلان من الفرق الضاله هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء Al-Mufti. Nah. Ada satu catatan penting yang perlu untuk kita perhatikan berkaitan dengan mengklaim seseorang dia adalah orang kafir atau mengklaim sebuah kelompok atau golongan bahwa dia adalah golongan yang sesat. Ini sebetulnya bukan tugas para pemula dari kalangan para penuntut ilmu. Ini adalah tugas para ulama yang besar. Nahnu dawran al-an nata'allam wa na'mal. Peran kita saat ini adalah berusaha untuk fokus dalam belajar dan beramal. nahdhar wa nuhadhdhir ghairana. Ya. Kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam jurang kesyirikan dan kita juga memperingati orang-orang terdekat kita agar tidak terjatuh dalam jurang tersebut. La bud nuslih al mujtama'. Kita berusaha ya semampu mungkin untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Nuhadhdhir an-nas min asy-syirk. Ya. Kita memperingati saudara-saudara kita agar tidak terjatuh di dalam kesyirikan. إذا ما يمكن أن نصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. Intinya bahwa seorang Muslim tidak boleh menunjukkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah. Al-Ibadah حق لله سبحانه Taala. Karena ibadah merupakan hak mutlak kepemilikan Allah Azza wa Jal. لا ندعو إلا الله. Kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. لا نصلي إلا لله tidak melakukan salat, tidak salat kecuali hanya untuk Allah. La nasum, la nahajj illa lillah subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan ibadah puasa dan ibadah haji kecuali hanya untuk Allah. La nakhaf illa min Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. لا نذبح إلا لله Tidak menyembeli sesembelihan kecuali hanya untuk Allah. La ننذر illa lillah. Tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah. Kullal ibadat haq lillah subhanahu wa ta'ala. Karena semua ibadat yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu merupakan hak prerogatif Allah Azza wa Jal. عندنا بعض الناس هدانا الله إياه يعلق على الباب البيت أو على السيارة أو على الدواب أو على الأولاد أشياء منها نعم Ya. Sebagian dari kalangan kaum muslimin ya, terkadang menggantungkan ya, sesuatu baik itu di pintu rumahnya atau di mobilnya, di kendaraannya ya, yang berkaitan dengan dengan hal tersebut ya, dengan kesyirikan. ايش يعلق؟ Apa yang biasanya digantungkan? يعلق راس ثور مثلا او اسد او حوت Ya. Di antara mereka ada yang menggantungkan kepala kerbau ya, atau kepala ikan atau kepala uh, singa atau asya min al hayawanat atau min al bahr ya atau menggantungkan eh, hal-hal uh, yang diambil dari laut atau kaf ya atau meletakkan gambar telapak tangan atau ain atau gambar mata atau alqita alhadid allati takun fi rijl alfaras ya atau menggantungkan sepatu kuda atau na'al qadima atau menggantungkan eh, sendal-sendal uh, yang sudah yang sudah apa yang sudah lama atau khiraq sauda ya julud nah. atau menggantungkan serpihan-serpihan kain hitam atau kulit-kulit tertentu kulit hewan tertentu atau بعض الأشجار atau menggantungkan ya, e, beberapa macam dari dari dari pepohonan tertentu. Limadha tu'allaq hadhihi al-ashya? Ya. Kenapa kita menggantungkan itu semua? Qala annaha hiya allati tadfa' al-jin wa syaitan ya. wal 'ain. Sebagian hiya bidhatiha. Sebagian orang beranggapan ya, bahwa gantungan-gantungan tersebut itulah yang bisa menolak masuknya jin dan setan ya mereka yang bisa menolak tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala idzan hadza syirk akbar ya. maka ini termasuk dari kesyirikan yang besar wa idza qala la hiya sabab fi daf'al ain wa syayatin naqul hadza syirk asghar ya. apabila seseorang ketika menggantungkan gantungan-gantungan tersebut ya mereka mengatakan bahwa kita menggantungkan hanya sebatas sebab saja Namun Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan setan, maka dia telah terjatuh dalam syirik kecil. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دواب ولديه اولاد ولديه بيوت ما وضع هذه الاشياء Ya. Dahulu Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hewan ternak. Beliau juga memiliki anak-anak. Beliau juga memiliki rumah. Tapi beliau tidak pernah dinukil dari beliau bahwa beliau pernah menggantungkan hal ini dan hal itu. Idan la nadha' nahnu. Ya. Kalau begitu, harusnya beliau adalah suri tauladan kita. Kita tidak menggantungkan hal-hal tersebut. Hatta al-mushaf, hatta ayat al-Qur'an ma yumkin tuwada' aidan. Ya. Sampai Al-Qur'an dan ayat uh, sampai Al-Qur'an, mushaf dan ayat-ayat suci Al-Qur'an juga sama hukumnya tidak boleh digantungkan. Naam. إذا لا نعلق أي شيء Intinya bahwa kita tidak boleh menggantungkan apapun. Baik. Nah. سنة سعد السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. Pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur. Naam. Man ya'rif? Siapa yang tahu? صغير يا شيخ. في صغير ولد. نعم. نعم نعم Ma dinu? ما دينك نعم ما دينك الإسلام ديني تقول Ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa agamamu? Maka jawabannya adalah agamaku Islam. ما هو الإسلام Apa itu artinya Islam? ممكن يسألك إنسان يقول أنت مسلم Ya. Boleh jadi di luar sana ada yang bertanya kepada kita, apakah anda seorang Muslim? Takul na'am Muslim. Pasti jawaban kita, ya kita Kal seorang Muslim. Kalma awal Islam. Ya, kalau begitu, dia bertanya kembali, apa itu Islam? Iza qult ma'adri. Kalau kita jawabannya tidak tahu. Ya, kalau anta kathab, anta lasta bi Muslim. Ya. Dia akan mengatakan kita bahwa kita adalah pendusta, kita bukan seorang Muslim. Aku Muslim wa khalas. Ya. Kita hanya bisa mengatakan agama kita Islam, kemudian kita berlari dari agama Islam. بعض الناس لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا أنه ميم سين لام ميم Ya. كلمة يعني بس ما يدري إيش هو الإسلام Sebagian orang tidak mengetahui dari Islam kecuali namanya saja. ما هو الإسلام أبيت إسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد يعني تسلم وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة Arti dari Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dengan tiga macam tauhid. يعني المسلم ما يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر اربع ركعات، ما يقول مسلم تقول آمنت صدقت سلمت ما تقول لماذا Seorang muslim tidak akan mungkin bertanya kenapa sholat subuh dua rakaat. Karena yang menjadi ciri khas seorang muslim adalah dia biasanya mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak pernah bertanya kenapa dan kenapa. أنت رب أو عبد Pertanyaannya, kita ini adalah Tuhan ataukah hamba? ها عبد العبد يقول سمعنا وأطعنا والرب هو الذي يأمر Ya. Jika status kita adalah seorang hamba, maka tugas kita adalah mendengar dan mentaati. Yang memberikan perintah adalah Tuhan kita, Rabb kita. فلا أحد يقول لماذا نجهر في صلاة الفجر ولا نجهر في صلاة الظهر مسلم تقول آمنت صدقت سلمت Yeah. هذا مسلم Seorang muslim ya, harusnya mengatakan saya beriman dan mempercayai dan juga mentaati. Itu adalah ciri khas seorang seorang muslim. Tidak mungkin seorang muslim berani bertanya kenapa kok salat eh, salat fajar bacaannya dikeraskan, salat maghrib bacaannya dikeraskan sementara salat-salat yang lain bacaannya di- tidak dikeraskan. والانقياد له بالطاعة مسلم لابد يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي Seorang muslim juga harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Adzan tusalli. Ketika dikumandangkan adzan, seorang muslim melaksanakan salat. Ma taqul ana hur. Ya. Seorang muslim tidak boleh mengatakan bahwa saya bebas, merdeka. La muslim la bud yuti Allah wa la ya'si. Ya. Tidak. Tidak seperti itu. Karena seorang muslim harus berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya. ولا بد أن المسلم يتميز عن الكافر Ya. Dan juga seorang muslim harus memiliki ciri khas yang membedakan antara dirinya dengan orang-orang non-muslim. هل اليهودي مثل النصراني Apakah orang-orang Yahudi sama persis dengan orang Nasrani? في الاعتقاد Dalam keyakinan? لا tentunya tidak sama. Fil libas, la. Dari sisi pakaian juga tidak akan sama antara Yahudi dan Nasrani. Fi makan ibadah, la. Dari sisi tempat ibadah, orang Yahudi juga tidak sama dengan orang Nasrani. Idza la budda al muslim wal muslima yatamayyazu an al kuffar. لا نشارك الكفار في أعياد في احتفالات في طقوس في الشركيات في البدع في لباسهم نعم Kalau begitu keadaannya, maka seorang muslim harus memiliki perbedaan juga yang membedakan antara jati dirinya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Seorang muslim ya, harus berani beda, tidak boleh ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, dalam kesyirikan yang mereka lakukan, dalam amalan-amalan yang di luar syariat agama Islam. Nah, Idan هذا هو الإسلام Inilah definisi secara ringkas tentang Islam. الدين الإسلامي ثلاث مراتب أو مراتب الدين ثلاثة Ya. Agama Islam atau di dalam agama Islam ada tiga tingkatan. نعم من يذكرها لي مراتب الدين الثلاثة Siapa yang bisa menyebutkan tiga tingkatan agama Islam? نعم ما شاء الله يقول ثلاثة الإسلام المرتبة الأولى الدرجة الأولى الدرجة الثانية الإيمان الدرجة الثالثة الإحسان تمام نعم tingkatan yang paling bawah adalah Islam tingkatan yang kedua adalah iman dan tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Ini adalah tiga tingkatan di dalam agama Islam. Al-martaba al-ula al-Islam. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Ma hiya arkanul Islam? Apa rukun-rukun Islam? Naam, man ya'rif? Siapa yang tahu rukun-rukun Islam? أركان الإسلام كم Rukun Islam ada berapa? خمسة Rukun Islam ada lima. تمام الركن الأول ما هو Rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam apa itu? الشهادتان Dua kalimat syahadat. تقول أشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي بأن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى نعم Ketika kita bersaksi mengatakan asyhadu itu berarti ya kita sedang mendeklarasikan dengan lisan kita dan kita meyakini dengan hati kita dan kita juga harus mengaplikasikannya dalam bentuk amalan keseharian kita bahwa tiada zat tiada Tuhan yang men- berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah Azza wa Jalla. لا إله إلا الله بناء هذا البناء يقوم على ركنين على عمودين نعم Kalimat la ilaha illallah itu bagaikan atau ibarat sebuah bangunan ya yang berdiri di atas dua pondasi. لو أسقطنا ركن من أركان يسقط البناء ينهار Apabila ya, kita runtuhkan salah satu pondasinya, maka bangunan tersebut secara otomatis akan jatuh. الركن الأول أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله Ya. Rukun yang pertama, kita harus mengingkari, mengkufuri segala hal yang disembah kepada selain Allah. الركن الثاني تثبت العبادة لله وحده ولا شريك له Kemudian rukun yang kedua adalah menetapkan ibadahnya untuk Allah Azza wa Jal tanpa ada sekutu sedikit pun. Idza labud fi la ilaha illallah min ruknain. Intinya bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kufur bit tagut thumma iman billah. Ya. Rukun yang pertama adalah mengingkari tagut segala sesuatu yang disembah selain Allah dan juga beriman kepada Allah. Naam. ونشهد نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام dan juga kita bersaksi bahwa Nabi tercinta kita adalah hamba dan utusan Allah. Kita ada, kita harus menggabungkan antara dua hal ini. Kita harus meyakini bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh untuk disembah dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati dan tidak boleh didustakan. Siapa yang diminta Syekh? Siapa yang diminta beliau untuk berdiri? ماذا قال Apa tadi yang dijelaskan? Rukun Islam. ركن الإسلام لا ما قال Bukan itu yang tadi dijelaskan terakhir. تعال هنا تعال Maju di sini Pak. تعال تعال Maju depan Pak. تعال هنا ايوه نعم اذا لابد نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبوديه والرساله عليه الصلاه والسلام فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاه والسلام Ya. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini dua hal pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggabungkan antara dua poin penting yaitu penghambaan dan juga utusan di mana beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diibadahi dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati dan tidak boleh kita dustakan. لابد نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به Kita harus mentaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perintah-perintahnya. Wa nusaddiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma akhbara Dan membenarkan semua berita yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabta'id ghayat al-bu'd an kull ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjauh berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya dari larangan-larangan yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nabtadi' fi dinillah, nattabi' wala nabtadi'. Dan kita tidak berinovasi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal berusaha untuk mengikuti tuntunan dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا الركن الاول من اركان الاسلام الشهادتان Ini adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu dua kalimat syahadat. تمام ما هو الركن الثاني من اركان الاسلام برفع الاصبع Rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, siapa yang tahu? Angkat tangan. إقام الصلاة خليه واقف برديري dulu sebentar نعم ما هو الركن الثاني ركن كدوة آه هكذا يرفع angkat من ها ركن الثاني من أركان الإسلام ركن كدوة kedua dari rukun-rukun Islam إقام الصلاة تمام Rukun الثاني. Rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Masya Allah. Ijabah sahihah. Jawabannya benar. Akthar an-nas yaqulu as-salah. As-salah khata. Ya. Sebagian orang ketika ditanya tentang rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, dia hanya menjawab salat saja. Salah khata. Ini tentunya keliru. Sahih taqul iqamah salah. Yang benar adalah mendirikan salat. Mal farq? Apa bedanya? Baina iqamah salah wa anna qul as-salah rukun thani. Ya. Apa bedanya? Ya. Antara kita mengatakan mendirikan salat atau kita mengatakan salat saja dari rukun yang kedua. Farq kabir. Tentunya di sini ada perbedaan yang sangat besar. Mungkin yati insan yusalli fil yawm rak'atain. Ya. Boleh jadi ada seseorang yang melaksanakan salat dalam sehari hanya dua rakaat saja. Yaqul ana sallait. Dia mengatakan dia mengklaim bahwasanya dirinya telah melaksanakan salat. Aqamas salat. Apakah dia telah mendirikan salat? La. Tidak. Qad yusalli wa la yaqra Fatiha. Shalla, na'am. Aqamas salat? La. Ada lagi yang lain melaksanakan salat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah. Apakah dia dikatakan mendirikan salat? Jawabannya tentunya tidak. Shalla bighairi wudu. Yaqul shalla bighairi wudu. Shalla. Lakin maka masalah. Ya. Ada lagi yang lain, orang melaksanakan salat tanpa wudhu. Ya, dia mengatakan bahwa dirinya telah melaksanakan salat, tapi pada hakikatnya dia tidak mendirikan salat. Idza labud ta'ti bis salat qa'ima mustaqima al wajh alladhi amara Allah Subhanahu wa ta'ala. تأتي بشروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة مكملات الصلاة ولا تأتي بمبطل من مبطلات الصلاة حتى تكون الصلاة مستقيمة قائمة نعم Ya. Kita harus melaksanakan ibadah salat, mendirikan ibadah salat dengan sebaik mungkin. Ya. Kita melaksanakan ibadah salat, mendatang, mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan segala hal yang menyempurnakan ibadah ibadah salat. Dan nah. seseorang ketika melaksanakan ibadah salat, ya, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan salatnya. Ar-rukun Rukun yang ketiga. نعم ما يعرفه نعم يا أخي كتاب الزكاة ها برزيل. نعم ركن الثالث ركن yang آه، آه، اسمه الصوم في في في في رمضان إيتاء الزكاة menunaikan zakat الزكاة قرينة الصلاة دائما الزكاة تذكر مع الصلاة نعم زكاه seringkali disandingkan dengan salat di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an نعم ولا يصح أن تقول أن الركن الثالث الزكاة خطأ لابد تقول إيتاء الزكاة Dan tidak boleh seseorang ketika ditanya tentang rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam hanya menjawab zakat saja. Akan tetapi yang benar menunaikan zakat. لماذا؟ Kenapa? لأن ممكن هذا عنده أربعين مليار روبية هذا Ya. Karena mungkin ya akh yang ada di sini memiliki 40 miliar rupiah. كيف ما شاء الله فقراء يدخلوا قبل أغنياء جنة الله يهديك أنت Eh, Orang-orang fakir akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. صح ولا؟ Betul atau tidak? نعم فقير أحسن Maka orang fakir lebih baik. نعم شو يقول؟ <laughs> Apa Pak? Enggak juga, enggak lebih baik. نحن في الجنة أو في الدنيا؟ Kita ini sebetulnya lagi ada di surga apa di dunia? نحن الآن في الجنة أو في الدنيا؟ Saat ini kita sedang ada di dunia atau ada di surga? ها؟ أين نحن؟ كثير من الناس يريد هذه جنة وهي ايش؟ دنيا Ya. Banyak ya di antara kita yang mengharapkan bahwa posisi kita saat ini berada di di surga. Padahal kita sedang ada di dunia. هذه الدنيا ليست جنة Ya. Kita saat ini sedang berada di alam dunia dan bukan di surga. طيب هذا عنده أربعين مليار Ya. Akh ini memiliki 40 miliar. وأخرج عشر ربية وقال هذه الزكاة Kemudian ya, dia mengeluarkan 10 ribu rupiah untuk zakatnya. Zakat. Apakah dia telah menunaikan zakat? Naam, lakin ma'at zakat. Ya. ya, mungkin saja dikatakan dia telah membayar zakat tapi tidak menunaikan zakat dengan dengan yang sebenarnya. Atau akhadha zakat wa ataha li zawjati. Atau qal khudhi zakati. Zakatnya diberikan kepada istrinya, ambillah zakatku. Zakat. Apakah dia telah menunaikan zakat? Ma'at zakat Dia tidak menunaikan zakat dengan sebenarnya. إذا لابد يكون مقدار معين في المال Maka zakat yang dikeluarkan harus ada batasan tertentu dari harta seseorang في وقت معين dalam waktu tertentu إلى الأصناف الثمانية dan uh, dalam delapan jenis yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. تمام الركن الرابع Rukun yang keempat, Saum Rajab Puasa Rajab Syaban Puasa Syaban Syawal Syawal La qul Saum Ramadhan ya. Yang benar adalah puasa di bulan Ramadhan Labud an tasuma syahr kamilan ya. Kita harus melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh Tasum syahr Ramadhan kamilan Ya. Harus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan satu bulan penuh. Muslim ta'labut tasu Seorang muslim harus melaksanakan ibadah puasa. Nah, Taib. ar rukun al-khamis. Rukun yang kelima. الحج إذا استطاع عنده مال قال يجب الله يبلغنا وإياكم يا رب آمين Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. حج بيت الله الحرام يعني بمكة ما يوجد حج في غير مكة Ya. Melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram yang letaknya di Mekkah. Tidak mungkin seseorang melaksanakan ibadah haji selain ke Mekkah. تمام المرتبة الثانية ما هي هذه المرتبة الأولى الإسلام أركان خمسة المرتبة الثانية ما هي Tadi tingkatan yang pertama yang telah kita jelaskan adalah tingkatan Islam. Sekarang kita berpindah ke tingkatan yang kedua. Apa itu? نعم الإيمان الإيمان نعم Tingkatan yang kedua adalah iman, beriman. ما هو الإيمان Apa itu iman? لو يسألك إنسان قال ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kira-kira apa definisi iman dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah? تعريف الإيمان لابد فيه من أشياء خمسة Yeah. أركان الإيمان ستة لكن في التعريف لابد في التعريف نذكر أشياء خمسة نعم Rukun iman ada enam. Akan tetapi dalam definisi iman, ketika kita mendefinisikan iman, harus ada lima poin dalam definisi ini. الإيمان هو قول باللسان كان تقول بلسانك لا إله إلا الله آمنت بالله نعم Yang pertama, ya di antara poin-poin penting yang harus ada dalam definisi iman adalah mengikrarkan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan, seperti mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan saya beriman kepada Allah. واعتقاد بالقلب يعني هذا اللي تقول بلسانك الباطن يوافق الظاهر خلافا للمنافق نسأل العافية والسلام نعم dan apa yang telah diucapkan dan diikrarkan harus diyakini dengan hati. Apa yang ada dalam keyakinan kita harus sejalan sama persis dengan apa yang diucapkan sebagai bentuk menyelisih orang-orang munafik. وتعمل بهذا تعمل بالإيمان تعمل ظاهرا تصلي تعمل باطنا تخاف من الله نعم yeah. Dan kita juga harus beramal, baik itu amalan zahir seperti kita melaksanakan ibadah salat ataupun amalan batin seperti rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amal al-qalb wa amal jawarih. Ya. Harus ada dua hal dalam beramal, amal zahir dan amal yang batin, amalan hati dan amalan anggota badan. Al-iman yazidu wa yanqus. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat iman itu bisa eh, iman itu bisa naik tingkatannya dan juga bisa menurun. نعم هذا تعريف الإيمان قول باللسان Ya, ini adalah definisi iman, yaitu mengikrarkan dengan lisan, واعتقاد بالقلب meyakini dengan hati, وعمل القلب والجوارح mengamalkan dengan anggota badan dan juga dengan amalan-amalan hati. يزيد وينقص Ya, bisa berkurang dan bisa bertambah tingkat keimanan seseorang. عندي سؤال Beliau, beliau, beliau punya pertanyaan. إنسان يقول بلسانه أنه مؤمن يقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقد بقلبه ماذا نسميه نعم Ya. Jika ada seseorang yang dia mengucapkan segala hal yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak meyakini dengan hatinya. Kira-kira orang yang seperti ini kita hukumi dengan apa? نعم ها. Nah, من يجيب ada yang bisa menjawab? إنسان يقول كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسأل العافية والسلامة ما يعتقد بقلبه ماذا نسميه Ya, seseorang yang mengucapkan segala hal yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak meyakini dengan hatinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari sifat seperti ini. نعم Ini kita hukumi sebagai apa sih? ها منافق خطأ خليك واقف نعم Katanya, kata beliau salah. Berdiri dulu sebentar. غيره Ada yang menjawab? آه، نعم منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار تمام Jawaban yang benar, dia adalah seorang munafik yang derajat kemunafikannya adalah dinilai sebagai nifak i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan dan statusnya berada di keraknya api neraka. ما يصلح يقول منافق فقط ممكن منافق نفاق أصغر Ya, tidak cukup hanya difonis atau dinilai sebagai seorang munafik saja karena boleh jadi ya seorang munafik tapi dia terjatuh dalam kenifakan yang kecil. السؤال الثاني Pertanyaan yang kedua, عندنا إنسان يعتقد كل ما جاء في الكتاب والسنة ما يشك أبدا كل شيء يعتقده ولكن لا يقول بلسانه مع أنه صحيح معافى سليم قادر على الكلام Kemudian pertanyaan yang kedua, ada seseorang yang dia meyakini kebenaran segala hal yang didatangkan atau yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak mengikrarkan dengan lisannya. Sementara kondisi dia adalah orang yang sehat, ya, orang yang mampu untuk mengucapkan dan juga e, orang tersebut tidak memiliki tidak memiliki alasan untuk tidak mengikrarkan apa yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma'adha nusammi? Ha? Kita hukumi sebagai apa? Insan ya'taqid kul syai. Lakin ma yaqul bilisani Dia me- dia meyakini segala hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak mengikrarkan dengan lisannya. نعم كافر خطأ Kafir jawabannya kurang tepat. ها خطأ Jawabannya keliru. ها ها فاسق خطأ لا لا اوقف <laughs> نعم قطع فاسق جوجا كليرو نعم ها لا أحد يعرف tidak ada كافر كفر أكبر مثل فرعون وإبليس وأبو جهل ما شاء الله Dia dinilai sebagai orang kafir yang kufurnya adalah kufur besar sama seperti kekufurannya Firaun, kekufurannya iblis dan kekufurannya Abu Jahal. نعم كافر كفر أكبر Ya. Yaitu مثل فرعون وإبليس وأبو جهل لأنه قال وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم نعم Ya, yaitu hukumnya adalah atau difonis sebagai kafir kufur akbar, kufur besar. Ya sama seperti Firaun dan yang semisalnya. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati Firaun di mana dia meyakini kebenaran akan tetapi apa? Akan tetapi dia mendustakan dengan lisannya. Ma hiya arkan al-iman? Apa itu rukun-rukun iman? Ha. Arkan iman rukun-rukun iman. Naam. Kam? Ada berapa rukun iman? Kam hiya? Ada berapa? Sita. Al-awwal an tu'mina billah. Yang pertama beriman kepada Allah. Wa malaikati. Beriman kepada para malaikat. Wa kutubi. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusuli. Beriman kepada para rasul wal yaumil akhir beriman kepada hari akhir wal iman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarri na'am beriman dengan qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk hadi arkan iman sittah ini adalah rukun iman yang enam atau enam rukun iman al awal yang pertama أن تؤمن بالله yaitu beriman kepada Allah. كيف نؤمن بالله Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? نؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ونؤمن بوجود الله Ya. Ber- Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala caranya dengan meyakini tiga macam tauhid yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat dan meyakini kewujudan Allah, meyakini keberadaan Allah Azza wa Jalla. ما الأدلة على وجود الله apa dalil yang menunjukkan akan keberadaan Allah Azza wa Jal? Adillah kathira la hasra laha. Banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang keberadaan Allah tanpa ada batasan. Adillah kathira jiddan. Dalil-dalilnya sangat banyak. La yashuk insan fi anna makhluk. Ya. Seorang manusia tidak mungkin ragu bahawa dirinya adalah makhluk. Wahadil makhlukat kullaha كل مخلوق دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى semua makhluk yang berada di atas permukaan bumi ini adalah bukti dari keberadaan Allah azza wajal وممكن نجمل نجمل الادله في ادله اربعه على وجود الله العقل والحس والفطره والشرع yeah. dalil-dalil tentang keberadaan Allah Azza wa Jal bisa kita simpulkan menjadi empat dalil besar. Yang pertama adalah dalil dari sisi akal, dalil dari sisi indra, dalil dari sisi syar'i, al-aql wal his wa syar' wal fitrah wa syar' dan dari sisi fitrah, fitrah manusia. Al-aql la yumkin ya'ti insan 'aqil وينظر في هذا الكون إلا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى Dalil dari sisi akal, tidak mungkin seseorang apabila dirinya memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal dan bergeraknya ciptaan-ciptaan tersebut secara teratur, dia pasti akan meyakini bahwa alam semesta ini memiliki pencipta berada yaitu Allah Subhanahu wa taala. الحس تكون في كرب وشدة وتقول يا رب فرجها تنفرج هذا دليل محسوس ملموس Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil hissi, yaitu dalil yang dilihat dari sisi indera. Ketika seseorang merasakan kesempitan, kesulitan, ditimpa musibah, dia akan mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan musibahnya atau menghilangkan musibahnya. Ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. الفطرة كل مولود يولد على الفطرة Adapun dalil fitrah karena setiap orang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla berada di atas fitrahnya. Fitrah yang bersih itu mengikrarkan akan keberadaan Allah. هذا آخر شيء هناك ع- خلف العمود Yang di belakang tiang, yang di yang paling terakhir di belakang أوقف أوقف berdiri. لا اللي بعدك Yang لا لا setelah- لا ليس هذا اللي bukan, بعده اللي بعده bukan bukan Bapak, yang setelahnya yang اللي بعده اللي بعده yang paling belakang, yang paling belakang, yang dia yang di tiang. أيوة أنت أوقف نعم تعال هنا تعال Sini Pak mendekat, bisa mendekat Pak. تعال هداك الله الشرع الرابع الأدلة من الكتاب والسنة kemudian dalil yang keempat adalah dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ما هو الركن الثاني من أركان الإيمان apa itu rukun yang kedua dari rukun-rukun iman الإيمان بالملائكة تمام نعم Rukun yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. كيف نؤمن بالملائكة عليهم السلام Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat? نؤمن أنهم عالم غيبي لا نراهم غابوا عنا Ya. Cara beriman kita kepada malaikat dengan meyakini bahwasannya mereka adalah alam gaib. Kita tidak pernah melihat mereka. خلقهم الله من نور Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. يطيعون الله ولا يعصونه Mereka semuanya mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. لهم أرواح Mereka memiliki roh وأجساد dan memiliki jasad, وعقول memiliki akal, وقلوب memiliki hati. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام Kita beriman kepada seluruh malaikat-malaikat Allah alaihi wassalam. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي dan kita beriman ya kepada tugas-tugas para malaikat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat Jibril yang telah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan wahyu. Wa nu'min bima'laman Allah min sifatihim mithl la ya'sun Allah ma amarahum. Ya. Kita juga beriman dengan sifat-sifat para malaikat yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara contohnya adalah sifat mereka yang biasa mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak bermaksiat kepadanya. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل Dan kita meyakini dengan nama-nama para malaikat yang telah diterangkan di dalam dalil-dalil syar'i seperti malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya. ونؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنهم Dan kita harus beriman dan meyakini semua kabar berita yang berkaitan dengan para malaikat dari dalil-dalil yang sahih. الثالث من أركان الإيمان Kemudian rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman نعم الإيمان بالكتب تمام beriman kepada kitab-kitab Allah. نؤمن بجميع الكتب Kita harus beriman, meyakini Wa keberadaan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu Subhanahu wa taala yang telah diturunkan dari langit. Wa nu'min anna munazzala ghair makhluq. Ya. Kita beriman bahwa seluruh kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Wa anna Allah Subhanahu wa taala anzala ma'a kulli rasulin kitab. Dan Allah kita beriman juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada setiap rasul. Nu'min bi jami'il kutub. Kita beriman kepada seluruh kitab wa nu'min bima 'alamana Allah min asma'iha. Kita meyakini <clears throat> semua nama yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah. Wa bima fiha min akhbar wa ahkam. Dan kita meyakini ya hukum-hukum dan kabar berita yang ada di dalamnya. Nu'min biha lakin la nutali'ha abadan, nutali' faqat Al-Qur'an was Sunnah. Kita hanya beriman dan meyakini ya Tapi kita tidak boleh mentelaah, tidak boleh membaca kecuali Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الرابع من أركان الإيمان Kemudian rukun yang keempat dari rukun-rukun iman. Al iman bil anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam. Beriman kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nu'min bi annahum abid la yu'badun wa rusul la yukadzabun alaihi wassalatu wassalam. Kita meyakini bahwasannya seluruh nabi dan rasul mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tidak boleh disembah dan mereka semuanya adalah utusan Allah yang harus diikuti. Wa anna Allah arsalahum wa auha ilaihim wa ayyadahum bil ayat dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kepada mereka tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat Allah. Nu'min bi'annahum addul amanah. Kita juga beriman bahwa mereka semuanya telah menunaikan amanah. Wa nasahul ummah. Dan telah memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Wa ballaghul balaghal mubin. Dan telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa jahadu fil lahaq jihad. Dan mereka semuanya telah berusaha dan berjihad dengan sebaik-baiknya jihad. Nu'min bi'anna awal al-anbiya Adam alaihi salatu wassalam. Kita beriman bahwa nabi yang pertama adalah nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa awal rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Dan rasul yang pertama adalah nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Khatam al-anbiya wal rusul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan penutup para nabi dan para rasul adalah nabi tercinta kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر Ya. Siapapun yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang pendusta dan juga telah terjatuh dalam kekufuran yang besar. نؤمن بهم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم kita beriman kepada para nabi dan juga mengimani nama-nama nama-nama mereka. Wasifatihim dan sifat-sifat mereka. Wal ayat allati jat anhum dan tanda-tanda serta serta mujiz eh, dan tanda-tanda serta mukjizat mukjizat ya eh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Al khamis min arkan al iman. Kemudian rukun yang kelima. Al iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. يعني يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت Ya. هذا Beriman الإيمان باليوم الآخر beriman kepada hari akhir adalah meyakini segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. خروج الروح Keluarnya roh, قبض الملائكة لها عليهم السلام ya, datangnya malaikat untuk mencabut nyawa, صعودهم بالروح إلى السماء ثم عودتهم بها للجسد Kemudian roh dinaikkan oleh para malaikat ke atas langit kemudian diturunkan kembali naim al-qabr azab al-qabr ya kita juga beriman dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur dan azab-azabnya al-ba'ts ba'd al-maut ya kita beriman tentang hari kebangkitan setelah kematian al-jaza al-hisab beriman dengan hari pembalasan dan al-jannah an-nar hari pembalasan dan perhitungan beriman dengan dengan surga dan neraka كل شيء يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر Segala sesuatu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan setelah kematian itu termasuk dalam iman kepada hari akhir. السادس من أركان الإيمان Kemudian rukun yang keenam dari rukun-rukun iman الإيمان بالقضاء والقدر adalah beriman dengan qada dan qadar. كيف نؤمن بالقضاء والقدر Bagaimana cara kita beriman dengan qada dan qadar? تؤمن بأربع درجات أربع مراتب Kita harus mengaplikasikan empat tingkatan yang berkaitan dengan iman terhadap takdir. تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء Kita harus meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu وكل شيء مكتوب dan segala sesuatu telah dicatat. ولا يمكن أن يقع إلا ما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن Segala sesuatu yang terjadi ya tidak mungkin terjadi melainkan atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. والعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله Ya. Dan seorang hamba adalah makhluk, semua amal perbuatannya juga adalah makhluk, sama seperti dirinya. بعض الناس نسأل العافية السلامة مسلم Sebagian orang ويشرب خمر يعني تكملة الجملة نعم sebagian orang ya mengaku bahwa dirinya seorang muslim namun dia minum khamar. وتقول يا أخي اتق الله كيف تشرب الخمر وأنت مسلم Ya. Apabila kita katakan bagaimana mungkin kau seorang muslim namun Anda minum khamar? يقول قدر الله Ya. Dia mengatakan ini adalah takdir dari Allah. مكتوب Telah tercatat. ماذا أصنع Apa yang harus saya perbuat? ماذا تصنع مع هذا Bagaimana cara kita menghadapi orang seperti ini? تضربه حتى يغمى عليه <laughs> نعم Kita pukul dia sampai dia pingsan. Mafhum? Bisa dipahami. <laughs> Fa'idha afaq min al-iqma. Ketika dia bangun dari, ketika dia siuman. Wa kallish tadrib. Ya. Ketika dia bertanya, dia akan bertanya kepada, kenapa engkau mukulku? Qul qadar Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Mada asna? Ya. Apa yang bisa saya perbuat? Ini adalah takdir. Iqtana' utruku. Maqtana' adhrub al-thaniya. Kalau dia setuju, ah ya, kalau seandainya dia uh, puas dengan dengan dalil kita, maka sudah kita biarkan. Tapi kalau dia tidak puas, pukul sekali lagi. لا تضرب أحد نحن نقول هذا الكلام حتى نفهم Ya. Di sini kata beliau, jangan kita pukul siapapun ya. Di sini hanya sekedar pembelajaran saja. لماذا مثلا ما يأخذ نقود ويقطعها ويقول قدر الله Ya. Kenapa ya? Atau dengan cara yang lain misalkan, kita ambil uangnya, kemudian kita robek-robek dan kita mengatakan bahwa ini adalah takdir dari Allah. العبد لابد أن يسعى ويسير في طريق أهل السعادة ولا يسير في طريق أهل الشقاء Ya. Seorang hamba yang cerdas dan jenius, dia akan menempuh jalannya orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan jalannya orang-orang yang sengsara. نعم المرتبة الثالثة الإحسان Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Naam. Dari tingkatan-tingkatan agama Islam. As-su'al ats-tsalits alladhi tus'al 'anhu fi qabrik. Pertanyaan yang ketiga di antara pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. Ma huwa? Apa itu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Huwa Muhammad alaihi salatu wassalam. نبي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد الله ابن عبد المطلب بن عبد المطلب ابن هاشم بن هاشم وهاشم من قريش دن هاشم dari kalangan قريش وقريش من العرب دن قريش dari bangsa عرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما على نبينا أفضل الصلاة والسلام دن bangsa عرب itu merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam نعم كم له من العمر berapa umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 سنه beliau umur beliau 63 tahun 40 قبل النبوه 40 tahun sebelum beliau diutus 40 eh, tahun sebelum kenabian و23 بعد النبوه dan 23 tahun beliau diutus sebagai nabi hal huwa nabi atau rasul Nabi Muhammad adalah seorang nabi ataukah dia seorang rasul Nabi wa Rasul. Beliau, beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Masya Allah. Huwa Nabi wa Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Ila man bu'ith. Kepada siapa beliau diutus? Ila al-Arab. Diutus kepada bangsa Arab. Ila Quraisy. Diutus hanya kepada bangsa Quraisy. Al-Jazirah Arabiyah. Hanya diutus di Jazirah Arab إلى الثقلين الجن والإنس نعم beliau diutus kepada seluruh makhluk baik itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia لا يمكن لأحد يتخلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم tidak mungkin seseorang bisa berlepas diri dari syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam اليهود النصارى مجوس كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر كفر أكبر orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi yang telah sampai kepada mereka dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terjatuh di dalam kekufuran yang besar. Wulidain. Di mana beliau dilahirkan? Di Makkah. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Wahajara ila. Dan beliau hijrah ke mana? ila al-Madinah. Beliau hijrah ke kota Madinah. Wa furidat 'alayhi as-salawat al-khamsah al-mafruḍah. Dan beliau atau diwajibkan atas beliau eh, salat lima waktu. Hal mata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia? Naam. Li'annahu bashar yalhaqu ma yalhaqu al-bashar. Iya, beliau telah meninggal dunia karena beliau adalah seorang manusia sama seperti manusia biasa lainnya. Hal dinan Nabi sallallahu alaihi wasallam? دين كامل أو ناقص Apakah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna ataukah agama yang kurang? هل يمكن أن نضيف إلى هذا الدين شيئا Aka- Apakah mungkin ya bagi seseorang untuk menambahkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekecil apapun? لا Tidak mungkin. ها Nah, la. لا أي نعم Tidak mungkin. ها تدا ممكن تمام يعني لو هذا جاءنا نعم خلاص أني ada seseorang yang datang kepada kita وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ya. lalu dia berkata bahwa dia telah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. وقال أقرأ أهل مسجد الحياة مني السلام. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kepada dia di dalam mimpinya, sampaikan salam kepada umatku. Wa amarhum an yusalli dhuhr al-yawm sit rak'at. Dan perintahkan mereka untuk melaksanakan salat zuhur untuk hari ini enam rakaat. Mada nasna? Apa sikap kita? Eh, Ra Nabi SAW yang kau raih fil manam. Ya. Dia mengatakan bahwa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. ماذا نصنع؟ Bagaimana sikap kita? هذا امر Ini perintah dari نقول لا الدين هذا ليس لعب هذا في المنام يرى شيء نصنع لا كتاب سنه ya. Ini adalah berkaitan dengan agama kita yang mulia. Tidak mungkin kita berhujjah dengan mimpi. Semuanya telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan agama untuk main-main. اذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم تتبع ولا تبتدع نعم Kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita berusaha untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berinovasi. نعم ثم بعد هذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك Kemudian Ya. Setelah itu penulis rahimahullah taala memberi penutupan untuk untuk kitab ini. Wadakar amr muhim jiddan. Dan beliau rahimahullah taala menyebutkan satu permasalahan yang sangat penting. Dakar anna tawaghit kathirun. Beliau menyebutkan bahawa segala sesuatu yang disembah selain Allah jumlahnya sangat banyak. Lakin ru'usuhum yani akbar syaifat tawaghit khamsah tapi pentolan-pentolannya, kepala-kepalanya ada lima. Minhum man ubida wa huwa radin. Ya. Yang pertama, siapapun yang disembah dan diibadahi sementara dirinya ridha. Yani jaa insan li hadha ar-rajul wa raka'a wa sajad lahu. Misalkan ada seseorang yang datang kepada saudaranya kemudian dia ruku dan sujud untuknya. Fa hadha qal jazakallahu khair. Kemudian saudaranya itu hanya mengatakan jazakallahu khairan. Ana min al bait saya termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi Wasallam. nuhibbu ahlal bait wala bud wallah kita harus mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah laki la na'buduhum tapi kita tidak boleh menyembah mereka an nabi sallallahu alaihi wasallam yu'bad apakah nabi sallallahu alaihi wasallam boleh disembah huwa afdhal ahlal bait sah dan bukankah beliau adalah uh, ahli bait yang paling mulia yu'bad apakah boleh nabi sallallahu alaihi wasallam disembah Idza la yu'bad ahad kalau illa Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ya tidak boleh siapapun diibadahi, ditujukan ibadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Alladhi yarda an yu'bad min dunillah hadza taghut. Ya. Orang yang ridha dirinya disembah, diibadahi ya pada selain Allah Azza wa Jal bahwa dia adalah seorang taghut. Wallahu a'lamu sallallahu alaihi wa sallam. وسلم Wallah. كل واحد يذكر لي فائده Setiap orang harus menyebutkan faedah dari kajian hari ini. فائده استفدناها من الدرس Faedah yang diambil, باللغه العربيه أطو- باللغه الاندونيسيه ما في مشكله faedah yang dapat dipetik dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. نعم نعم Apa aja, apapun, apapun tadi yang kita dengarkan, اوقف Riri. نعم Qal wahidullah. توحيد كم قسم Ada berapa macam tauhid? ثلاثه اقسام Tauhid ada tiga macam. Yang Nah. harus kita yakini dan kita imani. فائده انا لله وانا اليه راجعون ما نقول لهم فائده Hah, siapa yang bisa menyebutkan faedah? Banyak untayan-untayan faedah yang telah beliau sampaikan. نعم Nah, عرفنا الاسلام وعرفنا الايمان وذكرنا مراتب الدين الثلاثه تمام tadi kita telah menyebutkan definisi tentang Islam, definisi tentang iman, dan juga definisi tentang banyak hal yang telah disebutkan. طيب الان انا اريد منكم يعني طلب Ya, beliau eh, memiliki satu permintaan. تبقوا في المسجد هنا وتكتبوا الفوائد وتراجعوا فيما بينكم مجموعات يعني Ya. Beliau eh, meminta satu permintaan kepada para peserta yang hadir di sini untuk membuat halakoh bersama teman-temannya, ya, beberapa halakoh dengan tujuan untuk mencatat saling menolong, saling tolong menolong dalam mencatat faedah yang tadi telah disampaikan oleh Syekh. ممكن تنزل الكتاب هذا دروس مهمة أظن ها هذا هو Allah, Syekh. نعم ممكن تنزل هذا كتاب موجود في شرح الأصول الثلاثة نعم Ya. Dan juga bisa mendownload buku ini. Syarah Usul Thalatha punya karya Syekh Haitham Sarhan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. وممكن تدخل على معهد السنة باللغة الأندونيسية وتختبر في هذا الكتاب Ya. Beliau memiliki sebuah situs website yang sangat bermanfaat sekali. Namanya itu Ma'had As-Sunnah. Kalau kita cari di Google, namanya itu Ma'had As-Sunnah. Di dalam website tersebut ada banyak syarah-syarah beliau yang berkaitan dengan kitab-kitab yang sangat penting. Di antaranya adalah Usul Salatah. Beliau mensyarahnya secara sistematis sekali, baik secara tulisan ataupun secara secara lisan. Dan setiap materi biasanya beliau letakkan evaluasi di situ. Kita bisa ujian di situ. Hatta- Ilmu kita akan berasa sekali. يعني فوائد لا تذهب حتى تضبطها وتتعلم وحتى إن شاء الله تعالى نأتي مرة أخرى لا نعيد هذا الكتاب ننتقل إلى كتاب آخر Ya. Beliau ingin mengajarkan kepada kita cara belajar yang benar. Bagaimana kita menguasai ilmu ilmu yang benar. Kata beliau, nggak mungkin nanti suatu saat kita datang ke sini lagi ternyata mengajarkan kitab ini lagi karena kita tidak menghafalkannya dengan baik. Makanya kalau begitu, kita harus berusaha untuk menguasai materi tentang kitab usul salata dengan baik. Sehingga ketika kita datang nanti ke sini lagi, kita nanti mensyarah kitab yang lain. Jadi ilmu kita terus bertambah. يعني إذا تريدوا نرجع لكم مرة أخرى إن شاء الله تراجعوا وتكتبوا وتختبروا إن شاء Ya. الله Ini syarat dari beliau. Kalau seandainya antum yang ada di sini mengharapkan kedatangan beliau kembali ke tanah Lampung, ya syaratnya adalah antum semuanya harus membaca, menghafal, murojaah dan juga melakukan evaluasi yang telah disediakan oleh oleh beliau dalam situs websitenya Ma'had As-Sunnah. ليس فقط هكذا عمل Jangan cuma angguk-angguk saja. Ya. طيب أقول امشي بس Harus ada bukti. Jangan nanti setelah selesai يا أخوانا semuanya لازم bilang. نتعلم لازم نتعاون لازم نجتهد Kita semuanya harus belajar, kita harus berusaha. Terkadang kita sering mendengarkan usul thalatha, tapi ternyata kita tidak menguasai pembahasannya dengan baik. مسلم ولا تعرف الإسلام Ya. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim sementara kita tidak mengetahui apa sih hakikat Islam yang sebenarnya? توحيد موحد ولا تعرف التوحيد Ya. Kita mengklaim mengaku bahwa kita adalah ahli tauhid sementara kita tidak menguasai tentang tauhid beserta perincian-perinciannya. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة فأنتم تبقوا في المسجد لا تمشوا ما اتفقنا نعم. نعم Beliau menutup dengan sebuah doa. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada semua orang yang telah berpartisipasi terciptanya kajian yang sangat bermanfaat ini. Beliau juga memohon kepada Allah Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita kembali di surga Firdausnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kita semua tadi sudah sepakat ya, setelah kajian jangan ada yang pergi dari masjid. Bikin tadi halaqah dan murajaah, mencatat, saling mencatat ya. جزاكم الله خير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum.